L'entorn urbà de Barcelona compta amb una presència destacada d'arbres en jardins, carrers i places, com per exemple aquests ciris blancs del 1929 a la plaça de Molina. Són un dels 139 conjunts de Barcelona catalogats com a arbres d'interès local i que mereixen una atenció especial en la poda i conservació. La catalogació es fa per protegir una sèrie d'arbres que tenen un valor per, per la ciutat. Aquests valors són el patrimonial, l'històric i el botànic. Dintre del botànic eh, tenim que poden ser espècies eh, eh rares, o sigui que no són comunes, o eh, ports, eh, diguéssim, ports, quan dic ports són tamanys eh, monumentals. Really la presència d'arbres catalogats és destacable sobretot en barris de la zona alta, amb més cases enjardinades i parcs frondosos. Molts passen desapercebuts, com aquest roure martinenc nascut el 1907 i que el pas dels anys ha doblegat fins a formar un angle recte. Una placa al costat de les arrels ajuda a saber l'edat i la família de procedència de cada espècie catalogada. Sound. Els arbres més fotografiats de Barcelona, però, segurament siguin els de la Rambla. Aquest eix viari va ser el primer de la ciutat a tenir un planejament d'arbrat urbà, començant pel tram de Drassanes i ampliant-se a tot el traçat a partir del 1702. Entre Pollancres, Oms i fins als plataners actuals, centenaris, els arbres d'aquesta via s'han replantat en total 11 vegades. I'm letting go i entre les espècies més curioses, els xiprers calbs de pantà, que creixen a dins del llac de la Ciutadella, adaptats a l'accés d'aigua i al tràfic de les barques turístiques. Tots aquests exemples i molts més els podeu consultar al web del catàleg d'arbres i palmeres d'interès local, classificats per districtes i amb la informació històrica i botànica més destacada de cada exemplar.